ዶክተር አረጋዊ በርሄ ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ዋሉ? እንደምን ዋላችሁ አቶ ሰለሞን እንደምን እግዚአብሔር ይመስገን። ትናንት ዋሽንግተን ዲሲ ላይ አንድ ሰልፍ ተካሂዶ ነበርና በዛ ሰልፍ ላይ ከተሳተፉ መካከል አስተባባሪዎቹን ሳናግራቸው የእርሶ ስም ተነስቶ ነበረ። በተለይ በአሁኑ ጊዜ ትግራይ ውስጥ ካለው ችግር ጋር ተያይዞ የፓርቲ መሪ እንደመሆኖ እርሶ ትናንት የሰጡት ያስተላለፉት መልእክት ነበረ። የትግራይ ሕዝብ የተሳሳተ መረጃ እንዲደርሰው እያደረገ ነው ህወሓት በትግራይ ሕዝብ ላይ ፌዴራል መንግስቱ ጦርነት እያካሄደ ነው በሚል እና ነገር ግን የትግራይ ህዝብ ጠላት ራሱ ህወሀት ነው የሚል መግለጫ ሰጥተው ነበር እና ሰልፍ አድርገው የነበሩ ዋሽንግተን ላይ አስተባባሪዎች ዶክተር አረጋዊ በርሄ የፌዴራል መንግስቱ ወይም የስርዓቱ ተጠቃሚ በመሆናቸው ነው እንደዛ የሚናገሩት የሚል ተናግረው ነበረ። ገንዘብ ያገኛሉ፣ መኪና ተሰጥቷቸዋል፣ ቤት አላቸው፣ ፌዴራል ስልጣን ተሰጥቷቸዋል የሚሉ ጥያቄዎችን አንስተው ነበር በእርሶ ላይ ዋናው ነገር ግን ወደ ሰለሞን፣ አሁን ኢትዮጵያ በለውጥ ላይ ነው ያለችው። ካለፉት ጨቋኝ ስርዓቶች ህወሓት ኢህአዴግ ብቻ ነው አይደለም፣ ከዛ በፊት ነበረ። ይህንን ከመጭራሹ ለመለወጥ በለውጥ ሂደት ነው ያለችው። አዲስ ስርዓት ለማምጣት የለውጥ አራማጁ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ነው። ጎስቋላ ኑሮ የሚኖረው ድህነት የሚኖረው ስራ ቅነት ውስጥ የሚኖረው። ስለዚህ እኔ ሁሉም እንደሚያውቀው ስደት ላይ ነበርኩ በእነዚህ ጎስቋላ የነበረባቸው አመታት። አሁን ግን ለውጥ ስለመጣ ለውጡ ደግሞ ማንም ኢትዮጵያዊ ሊሳተፍበት የሚችል ለውጥ በግ የሚያስብ ጥሩ ስርዓት እንዲኖር የሚፈልግ የሚሳተፍበት ስርዓት ለማንሳት ስለሆነ በዚህ በለውጥ ጉዞ ከመላው ጭቁን የኢትዮጵያ ሕዝብ ጎን ተሰልፌ የዶሻይን እየተወጣ ነው ያለሁት። እስካሁን ድረስ በፓርቲ ደረጃ ነበር የምንቀሳቀሰው። በቅርብ ጊዜ ግን እንዳልከው ይሄ የለውጥ መንግስት የብልጽግና ፓርቲ የሚመራው መንግስት ማለት ነው። የህዳሴ ግድብ የህዝብ አስተዋጽኦ የማስተባበሪያ ዋና ዳይሬክተር አድርጎ እንድሰራ ጠየቀኝ። እኔም ህዝብን የማገለግልበት ጥሩ እድል ስላስያጠነ መላው የኢትዮጵያ ህዝብን ትራንስፎርም የሚያደርግ ግድብ ስለሆነ በዚህ አምኜ ተቀብለዋለሁ ስራው ስለዚህ ጎን ጎን የፓርቲውን ስራ በጓደኞች አብዛኛው ስራ እየተው በዚህ በህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያነት እየሰራሁ ነው ያለ። ይህን ሲሰራ እንደ ማንም መንግስት ሰራተኛ እንደ ዋና ዳይሬክተርም መሰጠት የለበት መኪና ይሰጠኛል። አዎ መኪና አለኝ። ደሞዝ ይሰጠኛል። አዎ ደሞዝ አለኝ። ታዲያ ምንድነው ልላቸው እፈልጋለሁ። እነዚህ በእኔ ላይ ጥያቄ የሚያቀርቡ ያሉ ወገኖች ምናልባት እነዚህ ሰዎች ለውጡን የማይደግፉ ወይም የህወሀት ኢህአደግ አዛኞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ላይሆንም ይችላሉ። ይሆን ሆኖ መልሱ ይሄ ነው። ምንድን ነው ክሱ? ለምን ይሰራል ነው? ለምን ደሞዝ ይቀበላል ነው? ለምን መኪና ያዘ ነው? ይሄ ነው ክሱ። ይሄ ከሆነ የሚረባ ክስ አይደለም፣ እርባና የሌለው ክስ ነው። ስለዚህ በክስ አድርጌ አልቆጥረውም። ክስ ከሆነ ደግሞ መላው ከዚህ የለውጥ ኃይል ጋር የሚሰራ ሁሉ በሙሉ መከሰስ አለበት ማለት ነው። ይህ ዝም ብሎ ውሃ የማያቋጥር ክስ ነው። ምናልባት የሚያበሳጫቸው ነገር ካለ እሱም ማየቱ ጥሩ ይመስለኛል። ሌላው ምንድን ነው የተባለው ዶክተር አረጋዊ በርሄ ትናንት መግለጫ ሲሰጡ በፓርቲያቸው ስም ህወሀት ነው የትግራይ ህዝብ ጠላት ሲሉ በመጀመሪያ በትግራይ ህዝብ ላይ እየተካሄደ ያለውን ጦርነት አላወገዙም። የትግራይ ሰዎች እየታፈሱ፣ እየታጎሩ፣ እየታሰሩ ናቸው። ብዙ ቦታዎች ግድያ እየተፈጸመ ነው። ፍትህ በወቅቱ አይሰጥም እነዚህ እነዚህን ነገሮች አላወገዙም። ከየስራ ቦታው እንዲፈናቀሉ እየተደረገ ነው። እነዚህ እነዚህን አላወገዙም የሚልም ጥያቄ አንስተዋል። ምን ያህል በቅርብ ይከታተሉታል? የእነሱስ አባባል ምን ያህል ትክክል ነው? በዚህ ደረጃ በእርግጥ እንዲህ አይነት በገፍና የዘር ማንነትን የጎሳ ማንነትን የለየ ሁኔታ እየተከናወነ ነው ወይ ሀገሪቱ ውስጥ? በጣም ጥሩ ጥሩ ጥያቄ ነው። እንደሱ ብለው መጠየቃቸው በብዙ ሰው ስለሚነሳ ማብራሪያ ጽሁፍ ጥሩ ነው። በእርግጥ እኔ መግለጫ ስቻለ የትግራይ ህዝብ ጠላት ካለ መጀመሪያ የህወሀት አመራር ነው ጠላት ነው። እዚህ ድህነት ውስጥ የከትተው እዚህ አፈና ውስጥ የከትተው እዚህ ስደት ውስጥ የከተተው እዚህ ምግብ መስራ ኑሮ እንዲያደረግ ሶችቢል የሚባል ያደረገው ድርጅት ሰላጤ ነው። ይሄ ጥያቄ የለም። በአጠቃላይ ደግሞ ኢትዮጵያን ያለ ባህር በር ያደረገ ህዝቡንም ጎስቋላ ኑሮ በግጭት እንዲኖር ያደረገ ጠላት ያልሆነ ማን ነው እንግዲህ ጠላት ነው? አንድ ነጥብ። ሁለተኛው ነጥብ ይህ ትክክል ለመሆኑ በራሱ የህወሀት አመራር ገምግሞ አቶ ጌታቸው ረዳ ጀርመን ሂዶ የደጋፊዎቹ ኮንፈረንስ ባደረገበት ወቅት አንደኛ ጠላት ካለው የትግራይ ህዝብ እኛ ራሳችን ብሎ ምስክርነቱ ሰጥቷል። አቶ ጌታቸው ረዳ ማለት የህወሀት ስራ አስፈጻሚ አባል ነው። አሁንም በህይወት አለ። የተናገረው ንግግርም በሪከርድ ተይዟል። በኦዲዮ በምናምን ተይዟል። ካስፈለገን ልንልክላቸው እንችላለን። የሚልና ሰዎች ጦርነቱ የጫረው የህወሀት አመራር ነው። ይህ መታወቅ በግልጽ መታወቅ አለበት። የመከላከያ የሀገሪቱ መከላከያ ኃይል ማለት የሀገሪቱ አጥር ግንብ ማለት ነው። አጥር አጥርህ ታፈርሳለህ እንዴ? አጥርህ ታቃጥላለህ እንዴ? አጥርህ እንዲኖር ነው የምትፈልገው እንጂ ጠነክር ነው የሚፈልገው። ይህ መከላከያ ኃይላችን አንበጣ በመከላከልና አርሶ አደሩን ሲረዳ ብሎ ለእረፍት ካምፕ ውስጥ ሲገባ ደክመዋል ብሎ ጦርነት ከፈተበት የህወሓት አመራር ወታደሮችን ልቁ። ስለዚህ ይሄ ቀላል ጥቃት አይደለም፣ በቀላል የሚታይ ጥቃት አይደለም። ይሄ ትሪክ ነው፣ የሀገር ሂደት ነው። በሀገር መከላከያ ላይ ጦርነት መክፈት ለውጭ ኃይል የሚያደርገው ነው። የባዕድ ኃይል የሚያደርገው ነው። ፍሪ ነው የውስጥ ኃይል ካደረገው ክህደት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር እንዳለም መታወቅ ያለበት ይመስለኛል። ከዛ በኋላ በትግራይ ተወላጆች ላይ እርምጃ እየተወሰደ ነው የሚባለው ነገር ደግሞ በቅርጹ ማያቱ አስፈላጊ ይመስለኛል። በዚህ የህዝብ ጠላት የሆነው የህወሀት አመራር ረዳቶች የሆኑ ካድሬዎች፣ የስግብግብ አላማቸው ተሳታፊዎች፣ ወረበላ ሌቦች እንደነበሩ እናውቃለን። እነዚህ ሌቦች ኢትዮጵያን ለማከራመስ እቅድ ነበራቸው። አሁን በቪዲዮ ሳይቀር እያየናቸው ነው። ስማቸው ሳይቀር ብቅላቸው ሳይቀር እያየናቸው ነው። እነዚህ ሰዎች ሀገሪቱን ለማከራመስ ቀው ሰልጥነው ገንዘብ ተሰጥቷቸው በየወረዳው ለምሳሌ በአዲስ አበባ አስራ ስድስት ወረዳዎች ያለው የትግራይ ህዝብ እየሰበሰቡ አይዟችሁ፣ አሁን እንመለሳለን፣ ከመስከረም ሰላሳ በኋላ ሀገሪቱን እንቆጣጠራለን እያሉ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እነ ጦርነት የተከፈተበት መንግስት ጦርነት የተከፈተበት የመከላከያ ኃይል እነዚህም ሰዎች ቁጥጥር ውስጥ ማስገባት አለበት ወይ የለበትም? ይሄ ህሊና ያለው ሰው ሊመልሰው የሚችል ነገር ነው። ስለዚህ ይህ እየተደረገ ነው። ከዛ ውጭ ተደረገ የሚባል ነገር ካለ ዘሎ ኢኖሰንት የሆነ ቅን የሆነ ሀገር የሚሆን የብሔራዊ ችግር ተሸበት ከሆነ ደግሞ እኛ ራሳችን ሂደን እንቆምለታለን። እኛ ማስረጃ ይምጣ፣ እኛ ራሳችን ሂደን ማንም ያርገው ማንም ጥቅም ልንቆምለት እንንቀሳቀሳለን። ይህ ነው ምንድን ነው ብለው ያስባሉ? መፍትሄው እንግዲህ ኬትም ይነሳ ኬትም ነገሩ እንዲህ ደም ሊያፈስ በሚችል ሁኔታ ላይ ተመልሳ ገባች ሀገሪቱ። እርስዎ ረጅም ልምድ እንዳለውም ሰው ምንድን ነው መፍትሄው ብለው ያስባሉ? ወዴት ነው የምትሄደው ከአሁን በኋላች ሀገር? መፍትሄው አንድ ነው። ይሄ ችግር ውስጥ የከተተን ሀያ ዘጠኝ አመታት መሆኑ ነው። አሁን የመቀሌውን ጨምሯል። ሀገሪቱን እዚህ ጎስቋላ ኑሮ የከተታት የህወሀት አመራር ከምድረ ገጽ ማጥፋት ነው። ምንም ይሄ ለዘተኛ መሆን የሚጠይቅ አይደለም። እንግዲህ ምንድን ነው አይ በስላላ ኑሮ አልገባችም ኢትዮጵያ አፈና ውስጥ አልነበረችም፣ ገብተዋት ነበር፣ ተመችተዋት ነበር የሚለን ካለ ደግሞ እንት ነው ይምጣና እንት ነው። አለዚያ ግን ራሳቸው የህወሀት አመራር እኛንን ጠላት የህዝቡ እያሉ እያመኑ ጠላት አይደላቸውም ብሎ የሚናገር ፍጡር ካለ የዝባ ወይም ጥቂ እንደሆነ ሊገባን አልቻለም። ትግራይ ውስጥ በትግራይ ህዝብ ላይ በቀጥታ እንደ ህዝብ ማለት ነው እየደረሰበት ያለው ድብደባ ወይም ጥቃት አለ? እርስዎ የሚያውቁት በትግራይ ህዝብ ላይ የተቃጣ ድብደባ ጥቃት የለም። ደግሜዋለሁ። በትግራይ ህዝብ ላይ የተቃጣ ድብደባ ወይም ጥቃት የለም። የትግራይ ህዝብ ወገኑ ነው። መላ ኢትዮጵያ ህዝብ አካሉ ነው። ትግራይ ያለ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ያለ ትግራይ ለኔ መሰብ አደጋችን አንድ አካል አንድ አካል ማለት ይህንን የሚከፋፍሎ ትግራይና አማራ፣ ትግራይና ኦሮሞ፣ ትግራይና አፋር ያለ የከፋፈለ አንድ ውህደት እንደሌላቸው ከአንድ እንድርት የሆነ ትግራይ እንደተያያዙ የሚክድ የሚያምጣው ውድት ነው። ይሄ ደግሞ ስህተት ነው። ስለዚህ በዚህ አካሉ በሆነ ህዝብ ጥቃት ሊሰነዝር የሚፈልግ ማንም ኃይል የለም። መከላከያ ሁሉ እንደሆነ በቅርብ እንከታተለዋለን። እየወሰደ ያለው እርምጃ በህወሓት አመራር ባሰማራው የጥፋት ልዩ ኃይል እና ሚሊሻ ነው። ይህን በደንብ እናውቃለን። ይሄ ደግሞ ለራሱ ብሎ ነው። እሱ አልም የእሱ ልጆች አይዋጉም። የህወሓት አመራር ልጆች ሁሉም ወደ ውጭ ወጥተዋል። አንድ ሬ የለም። አንድ በአንድ ሊጠቅስልህ ይችላል ከፈለግ ግማሹ አሜሪካ፣ ግማሹ ቻይና፣ ግማሹ ሆላንድ ወይም ኒዘርላንድ ገብቷል። ህይወት የሚሞተው ይሄ አፋኝ የህወሀት አመራር ያሰማራው እያለ ልጆች ነው ትናንሽ ወጣቶች ናቸው። ትምህርት ላይ የሚሉ ስራ ላይ የሚሉ የነበሩ የሚገባቸው ልጆች ናቸው። እነሱም የላሰ ጦርነት እየተከፈተ ነው ያለው። ይሄ እንዲሆን ሁላችን ማንም ሰላም ፈላጊ ግን መስጋት አለበት። የህወሀት አመራር ሳይወገድ ግን የጦርነት በሰላማዊ መንገድ ሊያልቅ የሚችል አይመስለኝም። ተሞክሯል። በሰላም ችግሩን ለመፍታት ከዚህ ከመሀል ሀገር የሃይማኖት መሪዎች የኦርቶዶክስ፣ የካቶሊክ፣ የእስልምና፣ የፕሮቴስታንት አንዶች ሳይቀሩ አትሌቶች ሳይቀሩ እነዚህ ሻለቃ ኃይለ ገብረስላሴ ሂደው ለምነዋል። ችግሩን በሰላም እንፍታው ብለው ለምነዋል። አጉላልተው ነው የሚመለሷቸው። በቃ ጦርነት ካላደረግን ቦታ ችግር የለም ብለው ለጦርነት ሲዘጋጁ ነበር። ስድስት ወር ሰባት ወር ዋጃና ኮቦ ቆፍረው ቆፍረው ጉድጓድ ነው ያደረጉት። የመዋጋት ማለት ነው። ይሄ ለምንድን ነው ዓላማው ዲፋክቶ ስቴት የሚሉት የተነጠለ መንግስት መመስረት የሚሉት ህገ መንግስትና የፌዴራል ስርዓቱን አፍርሰው ያካሄዱት ምርጫ ተያይዞ እነሱ እንደ ልብ ነግሰው የሚኖሩባት ሀያ ሰባት ዓመት እያላገጡት እያላገጡ ሊኖሩባት የሚችሉ የተነጠለች ትግራይ የተገለጠለች ትግራይ ለመፍጠር የታቀደ አላማ ነበር። ለዚህ አላማ ውጊያ ከበደ። ስለዚህ ውጊያው አሁን ለውጡን የማይፈልግ ወደ ነበረበት ስርዓት የመመለስ የሚተጋ የህወሓት አመራርና የፌዴራል መከላከያ ኃይላችን መካከል ነው አሁን ጦርነት እየተካሄደ ያለ። ይሄ ደግሞ ፌዴራል ኃይላችን ህገ መንግስትን ተከትሎ ስራውን እየሰራ ነው። ቀንደኛ ስራው ሀገርን ጠጥታ የመጣ ሀገርን ብዘታችን የመጣ ሀይል መቆጣጠር ነው። ስለዚህ ይሄ እየተደረገ በህዝብ ላይ ግን የተቃጣ ጥቃት አንድም የለም ካለ ወረቦለን በጀርባ እየገቡ እነሱ የሚልቋቸው ወሮበሎች ልክ ወደ ኦነግ ሸኔ እንደላኩት ልክ ወደ እጉጉን ጠፋት እንደላኩት ወሮበሎች እየላኩ ትርምስ ሊፈጥሩ እንደሚችሉ ይገባኛል። በአንዳንድ ወገኖቻችን ላይ ጥቃት ሊያደርሱ እንደሚችሉ ይገባኛል። ይሄ ደግሞ እየተከታተል መከላከያ ኃይላችን እንዲቆጣጠረው ትኩረቱ በእነዚህ ሌቦች ላይ ይሁን እንደሚያደርግ በተደጋጋሚ እየነገረን ነው ያለው። እኛም በተደጋጋሚ ቀዶ ህዝብ እንዳይነካ አንድ ንጹህ የትግራይ ሰው የትም ቦታ ትግራይ ይሁን ከትግራይ ውጭ እንዳይነካ ጥብቅ ክትትል እያደረግን ያለ ነው። ሌላ ስራ የለንም እንደ የትግራይ ዲሞክራቲክ ፓርቲ። ዓለም አቀፍ ተቋማትም የሰብአዊ መብቶች ተሟጋቾች ከየአካባቢው ይሄንኑ ነው እያሉና እያሳሰቡ እያስጠነቀቁ ያሉት። ለመሆኑ ዶክተር አረጋዊ እርስዎ በግሎስ እንደ አንድ ተቃዋሚ ፓርቲ መሪ፣ በፌዴራል መንግስትም እንዳለ ባለስልጣን ለደህንነቶ አይሰጉም? እንግዲህ ድረት ለበስ አይደለሁም። ሰው ነኝ። ያንን ሊያጠቃኝ የሚፈልግ ሰው ሊመጣ ይችላል። ግን ያው ጥንቃቄ መውሰድ የግድ ነው። ሀገር ያለ ነው እንግዲህ ቀንደኛ ጠላት አስቀምጠ መዝናናት አትችልም፣ እውነትን ለመናገር ስለዚህ አስፈላጊ ጥንቃቄ ያደርጋለሁ። ዶክተር አረጋዊ በርሄ ለሰጡኝ ጊዜ ለማብራሪያው እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ጊዜ ይስጥልኝ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር